Saben aquel que dice que era un Pagés, bueno, en catalán decimos Pagés al país al campesino, un Pagés que va por la carretera de Gerona, dirección a Gerona. El Pagés iba montado en su carro, a su lado iba su hijo. En eso que en un momento dado, para un Ford Mustang, al lado del carro, baja la ventanilla, el conductor saca la cabeza por la ventanilla y le dice: al Pagés excuse me, o the road Gerona, yo no, yo no. pardon, monsieur, la route pour aller a Gerona. En eso que el coche se va y le dice al hijo al padre, de un padre, de qué bonito tienen que ser saber idiomas. Y bonito, ¿de qué les ha servido a estos? señora anciana que iba por la calle para un joven y dice, oiga, joven, ¿sería tan amable de ayudarme a cruzar la calle? Yo, como no, señora? Digo, pero espere, que el disco es tan rojo. Digo, cuando en vas a hacerlo yo sola, amiga. Dice que es un tío que vivía en París con un pato y un cerdo. Y un día, un día le dice al pato, digo, va, arréglate, que te voy a enseñar París. Eso en un momento dice, mira, digo, la Torre Eiffel. Y hace el pato, cuá. Digo, ¿cómo cuál está? a ver, está. A ver, sígueme. mira, el arco de triunfo. Y el pato, cuá. Ah, esto, hombre, esto que tienen aquí enfrente. Digo, va, ven. yo, mira, los campos elíseos. Y el pato, cuá. Me cago coño pato, no entiende nada. Esto, hombre, esto que tienes enfrente. Digo, vámonos para casa. Llegan a casa y dice el tío cerdo, vaya, vaya mañana que me ha dado el pato. No entiende nada. Digo, mañana te sacaré a ti. Y hace el cerdo, ¡ay! Digo, no, hoy no, mañana, coño.